لا شك أن الشعب لا يثق ابتداء ولا انتهاء بحوار تجريه السلطة ونحن في قوى المعارضة إيه، إيه، إيه، نتشارك مع الشعب هذه النظرة الثاقبة بأن النظام لم يعودنا الجدية في, في أي حوار وفي أي مفاوضات سابقة فلذلك الشعب ونحن كقوى سياسية نبني على عدم الجدية ما لم يثبت العكس اعتقد اي حوار ما بين السلطه والمعارضه يجب ان تسبقه تمهيدات واول التمهيدات هو اطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين اللي هم سجناء الراي والمعتقلين واعاده المفصولين الى اعمالهم ومحاوله وليس محاوله انما سحب جميع القوى الأمنية والجيش وإلى آخره من الشوارع وتنظيف الشوارع من هؤلاء المرتزقة